โอเคဖြုတ်မယ်ပကံဖျားတွေထောင်ကျနေတဲ့အကြောင်းပြောမလို့မင်္ဂလာပါလက်ထက်ဟာတဲ့လက်ထက်မှာအော်ပြောပြောဘယ်ပြောရမလဲအောက်စားလွန်မှာဆိုလို့ကမလေးလိုပေါ့ကမလေးရေတင်ထားတာတို့တွေစကတ်တူဝေးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခုတင်ပြီးထိုင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးထားရပါတယ်ပေါ့သွားရလာမလွတ်ဘူးတို့တွေသူတို့ရေတင်ထားတဲ့နီးပညာလား ဟိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကျော်ရေဟိုင်းပါဗျပဲကြီးရေဒီတခြားကော်ကော်တယ်ဗျတစ်သလုံးကော်တယ်ဗျခင်ဗျားတို့မသိလို့တစ်သလုံးကော်တယ်ညာဟုတ်တယ် thank you ပြောရမလို့မြန်ဖုန်းရေးကျွန်တော်လွတ်သွားတာတစ်ချက်လွတ်သွားတာသူကညတနာရီ2နာရီလောက်ပဲအိတ်ထားတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ energy ကအဲ့လောက်ထိ plan plan ဖြစ်နေတယ်โอเคအဲ့ဒါခဏနေစပြောတော့မယ် ထဲဖြုံမှာအာမနာတော့ဘာသိဖို့လိုလို့ပြောတာโอเคကျွန်တော်ချိန်မှာမနက်ခင်းပြမနက်မနက်အာ9နာရီ36မိနစ်ရှိပြီကျွန်တော်နေတဲ့ American ပြည်ထောင်စုရဲ့အရှိတ်ဘက်ပေါ့ မြို့တော်ဝါရှင်တန် DC နား yeah အဲ့ဒါဖြုံးမယ်ကြာလို့ပကံကိုတိုးရတာပေါ့2019လောက်ကညာ2019ထဲမှာပကံကိုတိုးရတာအဲ့တော့ကတော့လုတ်လာ TV ပေါ်မှာလုတ်လုတ်နေတာဆိုတော့ပကံ UNESCO ဝင်ဖို့စ조사နေတဲ့အချိန်မှာ okay ပကံက UNESCO ဝင်နိုင်လား let's go ပေါ့ပကံလဲဒိုးတာပေါ့ဒိုးရင်းနဲ့ပကံလဲဒိုးရင်းနဲ့အဲ့ story ရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲ best story ဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးနေတယ်ဗျတကယ်ကိုခီးသွားရင်းနဲ့တကယ်ကိုခီးသွားရင်းနဲ့ story ပဲရိုက်တာဆိုတော့ဒါတကယ်တကယ်တကယ်တကယ်ဟိုပါဖြစ်တာနှစ်ခုတစ်ခါတည်းနှစ်ဘဝတစ်ခါတည်းနေရအောင်ခီးလဲသွားရင် story လဲရိုက်ရင် okay, I don't want to be a good man if I have to close my eyes. ဆိုတော့ပကံတို့ရရ UNESCO ဝင်နိုင်လားမြန်မာဂုံဆောင်ဘာညာဟောပဲရှောက်ပြီးရှောက်ပြောထားတဲ့သမိုင်းလည်းအများကြီးပေါ့ထားပါတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လုံမဟုတ်ကျွန်တော်လုံက UNESCO ဝင်နိုင်လားတကယ်အဲ့မှာရှိအဖွဲ့အစည်းတွေပါနဲ့ကျွန်တော် interview တွေပါလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှောက်သွားပါပဲဖရားတွေပါအဲ့မှာစောက်ကွန်အကြီးကိုတွေ့ဟာ ဖះရီထောင်ကြနေရပဲလို့ဟုတ်တယ်ကွယ်မသိဖះရီထောင်ကြနေအကြပြီဆယ်စုနဲ့နှစ်စုလောက်ရှိပြီ fuck လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဒါသူတို့သူတို့ပိုင်လို့လားဒီဟိုတယ်တွေကဒီဖះရီကိုပိုင်လို့လားတော့ဒါနှစ်ပေါင်းဒါသမိုင်းနဲ့နဲ့ချီရှိတဲ့အဖိုးတန်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေသူတို့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ပြတယ်ဒါကြီးရှိတာဗျာစကြဘာများကြီးကြီးမားမားရှိသေးလို့လဲဒါကြီးလူတွေကဒါကြီးပဲပြစားနေတာဒါတော့မကောင်းကောင်းပြမစားတတ်ပါဘူးပြောချင်တာအလုံးမဖြစ်တာမပြတတ်ပါဘူးမလုပ်တတ်ပါဘူး tourism မလုပ်စားတတ်ဘူးမြန်မာပြည်ကလူတွေကလူကြီးတွေက tourism မလုပ်တတ်ဘူးလကားထိုင်းထိုင်းရဲ့ဆယ်ပုံပုံတပုံတော်မလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်တိုင်းပြည်ကဒစ်လေတာပေါ့ထားပါအဲ့တော့ပကံကဟိုတယ်တွေဇုံတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ဟိုတယ်ဇုံတွေဟိုဗိုလ်ချုပ်နဝတနာဖခစ်တီတခြားတိမ့်စိန်ခစ်တီပါပါတာပေါ့အတော်သတိလက်ထက်ကြောက်လည်းပြဿနာရှင်းလို့မရဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ တို့ဘဘွားအမွေနှစ်မို့ချစ်မြတ်နိုးပေဆိုတဲ့စကားတွေကလိုမျိုးကြီးပကံကြီးကမဲသူတို့တွေကိုမွေပေးထားကြနေရပဲအားလုံးကဟိုမဲယူကနာမှာရှိရဖျားတဲ့ဖျားနာမှာယူကတော့တင်တာဟောဗျာယူကဖျားကတော့ယူကနာရောက်လာဘယ်ဟုတ်မလဲဖျားကတော့ယူကနာဘယ်ကြွားမလဲဒီပါဆိုတော့ယူကနေဖျားနာရောက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဘာသာရေးရှုထောင့်တွေကကြီးတဲ့လူတွေလည်းကြီးကြတာပေါ့ဗျာဘာညာပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုကြီးကြီးတောင်ကြီးရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကြီးတဲ့ရှုထောင့်ကရှင်းတယ်ကျွန်တော်ကဘာသာမဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြီးတဲ့ရှုထောင့်ကြီးတဲ့ရှုထောင့်ကပြတ်တယ် အဲ့ဒါမင်းတို့အမေလင်းနေပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒီဖျားတွေကတမိုင်းနေအဲ့ဒါမင်းတို့ကဟိုတယ်ဝင်းနဲ့ထည့်ထည့်ပြီး channel လေးကိုခတ်ထားရအောင်အဲ့မင်းတို့ဘိုးဘွားအမွေနှစ်မလို့လားဆိုတော့မိကုံကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအချင်းချင်းမေးတယ် private property ဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိတယ် private နော်ဝယ်ထားတာအဲ့ထဲမှာခွေးတွေအများကြီးလှူထားလို့ကျွန်တော်ခွေးနဲ့တော့မှရှူတိုက်ခံခဲ့ရဘူးတယ်အဲ story ထဲမှာပါတယ် um ကျွန်တော်ကပဲအဲ့ story တွားရိုက်တဲ့ညီမတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်သတင်းနောက်တစ်ယောက်နဲ့အဲပြန်ပြောကြရင်အဲ့ story တော့ညီမပါတယ်မလားလို့ပါတယ်ကိုတဲ့ခွေးနဲ့လိုက်ခံမမိသေးလားလို့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းသူက private ပတ်စံရှိရဗျာဝယ်ထားရဗျာအချမ်းဝယ်တယ်အထက်မှာဖျားကြီးနှစ်စုပါတယ်ဖျားဖျားဖျားနှစ်စုရှိရဆိုကျွန်တော်တိတိလာလို့ဝင်သွားတယ် heavy ပဲဟာအဲ့မင်းမြေဝယ်တာဒီဖျားကြီးမပါဘူးလေဆိုတော့ဖျားကြီးတောင်မှဒီတိုင်းမှာလွယ်သုံးသားလုတ်ခံနေရခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့မျိုးဘာသာသာသနာဘာဘာတွေကိုပြောတာလဲဆိုတဲ့မိကွန်ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ် လကားရှောက်ပြောနေတာကိုတိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးကောင်းသားသမီးလေးတွေဟိုပြပထွက်ပြီးတော့ဟိုတဟိုတရုတ်နိုင်ငံမှာရောင်းစားခံနေရတာဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့မိန်းကလေးတွေရောင်းစားခံနေရတာတကယ်အာနှုံချာလာတဲ့ဘဝတွေရောင်းစားခံနေရတာကြတော့အဲ့ဒါကြတော့မျိုးဘာသာသနာတွေကဘာမှမပါဘူးသူတို့စိတ်ဝင်စားတာသူတို့က interest ပဲလေသူတို့စိတ်ဝင်စားတာတမျိုးအဲ့တော့ပကံကြီးကတော့အချိန်နေဆိုးနေတယ်အခုအချိန်မှာပူဆိုးနေလိမ့်မယ်ထင်းတိုင်းချင်းနေကြလဲမိုးဘာလဲဒီဒီဒီ balloon လေအမ် ဘာခေါ်လဲလားအမ်လူတွေစီးရဲလွေးရတဲ့မိုးပြန်ပူပေါင်းကြီးလေအကြီးကြီးအဲ့ business တွေဘလူတွေ run နေလဲကိုပေါ့စုံစမ်းကြည့်ကြအဲ့ဒါသူများလွယ်လွယ်လေးပကံမှာတိုက်တက်လို့မသိတယ်အဲ့ဒါပကံဒေတာကန်နေဒီပကံဒေတာကန်နေဒီဘလောက်တိုင်းပြည် tourism ကျသွားတဲ့အချိန်မှာဘလောက်တောင်စုပ်ပြတ်ဘဝတွေစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့သမင်းစားစရာမရှိအောင်ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ပြည်တွင်းလည်းခီးမသွားနိုင်တော့ဘူးအဲ့မှာရှိတဲ့ဘဝတွေကအာပကြီးစရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဆိုရိုးရတကယ်ပေါ့ဗျာရိုးရိုးတတပကံဒေတာကန်တေဟာ စုပ်ပြတ်တတ်နေကြပြီထိုးရီစံကိုဗစ်မှာထိရဲတခါကိုစစ်နဲ့တခါတက်တိုးတယ်အခုတခါပြည်တွင်းစစ်နဲ့တခါပြည်တွင်းစစ်ကအရှိမီအဟောင်းကအရှက်ပြန်ကောင်းလာတယ်တေးပြီဘောဒီလူတွေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေတွေအဲ့ဒီခရိုနီခရိုပြာခရိုနတ်ဆိုတဲ့တချို့ခရိုနီတွေလည်းဖန်ခံနိုင်ရပါပြီဆိုတော့ငါကဘာကောင်ကြီးပဲညာကောင်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ကမန်မတက်နဲ့မန်တက်ညနေကျရင်အဲ့ဒါပါဝိုင်းရတာအကုန်ကုန်ဟောရှိသမျှမိမမင်းခရိုနီမကတော့ခရိုပြာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကတော့ပြောရရင်တော့ဗျ ပကံကြီးကိုသူတို့တွေကဘယ်လိုလုပ်လာလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြရင်ကျွန်တော်မှတချို့ကိစ္စတွေကနားနဲ့ကြားတယ်ကျွန်တော်လာပြောပြခင်ဗျားအင်တာဗျူးပေးမလားပေးမလားဆိုမပြည့်ဘူးအပြင်အောင်မရအောင်အဲ့ဒါကျတော့ဖြေရဲလူမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုတယ်ဟိုတယ်တွေကိုစောက်တဲ့ခါမှာဆယ်ရင်းတရားကြီးတွေတူးဖော်ကြတယ်ဇုံတွေကိုပတ်စံတွေအောက်ဇုံတွေကိုဒီမှာတိုင်တွေဟိုဘက်တိုးတယ်ခိုးတာပါဗျာမြေခိုးတာမြန်မာမြန်မာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ mindset ကအမ်စီပင်မြေလည်းရသလောက်ခိုးတာပဲ ရတဲ့လောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအလကားရအကုန်လိုချင်တဲ့ mindset ကရှိရမြန်မာမှာအကုန်ရှားပါအောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့အဲဒီဒီမှာလဲဒီလိုပကံရှေးအောင်ဝင်နေစုံကြီးကိုရှေးအောင်ယဉ်ကျေးမှုအဲအဲ့လိုမျိုးဝင်းကြီးဌာနရပေါင်းပြီးတော့အဲသူတို့ကပတ်စံနေပါညာဟောဗျာအဲ့လိုလက်ပေးလက်ယူနေတယ်သူတို့ကအမှန်ဇုံတတ်မှတ်ထားတဲ့တိုင်တီတောင်မှဟိုဘက်နေနေတိုးပြလောက်တာရွှေ့ပြတာရွှေ့ပြပြီးဟိုတယ်ကြီးစောက်ပြတာအဲ့တော့ဟိုတယ်ရှားထဲမှာဖရားတွေကတချို့ဟိုတယ်တွေကကျတော့အမေဖရားဖူးချိန်တတ်မှတ်တာအမေမိုင်းလာရ ဖျားဥယျာဉ်သူတို့ကတကားဖုံးပေးမှဝင်ရတာပြီးတော့ဟိုတယ်ကြီးတွေဗျာ resort ကြီးတွေဖျားဥယျာဉ်သမတော်တုံတုံလူတုံတောင်သာလုံးဝင်ရဲမှာလည်းသိအောင်မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့မှွေခဲ့တာကောအဲ့ဟိုတယ်သမားကြီးကျွန်တော်တိတ်ချက်ကျွန်တော်မှွေချက်ကတော့အဲ့မှာတကယ်တော်တော်ရှေးအောင်ကိစ္စတွေပါတော်တော်လဲရင်ရင်ဘက်ကြီးနဲ့လိုက်လုပ်တဲ့အဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အဲ့လူတယောက်စာရပဲလေးရေးတယ်အဲ့လူကလိုက်ပြကျွန်တော်အကြောင်းကြောင်းများခွေးနဲ့လည်းရှုခွေးကိုက်တက်တည်တတိထားဆိုတော့ဆိုင်ကုတ်ကြီးကထီးနေတာကွဲမသူလေဓာတ်တဲ့ဟုတ်ခိကားတဲ့ အမ်မင်းသမီးတွေရေခက်ဆင်းတဲ့ရေချိုးဆင်းတဲ့စိတ်ခံပါညာဟာ shit အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီသူများဟိုတဲ့နောက်မှာမမြင်မမြင်ရဘဲနဲ့ချုံနေပိတ်ပေါင်းနေတယ်ဖြစ်နေရတယ်အာအဲ့ဒါပဲတဲ့ကျွန်တော်ရင်ကွဲနာကြနေတာအဲ့ဒါတွေပဲတဲ့ပကံနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်ကွဲနာကြကျွန်တော်အဲ့ဒါပကံသွားတိုင်းတစ်ခါမှမပြောအောင်ခင်ဗျားတို့တွေကရှောက်ပြီးတော့တပုတ်တွေရိုက်ပြောနေကြကျွန်တော်တို့တစ်ခါမပြောအောင်ဘာလို့ဒီဟာတွေကိုပိုတိလာလေပကံရဲ့ပျက်စီးခြင်း၅ပါးကိုပိုတိလာလေအနန္တရေးရွှေချတာဟာတော်တော်သုံးမကြတဲ့ကောင်တွေပဲဒီ တော်တော်တော်တော်သုံးမကြတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ကောင်တွေပဲလို့ရှေးအောင်ငွေနှစ်ကိုဘလို့ထိမ့်သိမ့်ရမှမသိတဲ့ပညာမတတ်တဲ့နာလဘိန်းဒုံဒီစစ်တပ်နဲ့ထောက်လန်းရေးလောက်ပဲတင်ထားတဲ့ဆောက်ယူးတွေကအနန္တာကိုအပေါ်ပိုင်းအောင်ရွှေ့ချပေးတယ်အဲ့လိုဟာကွန်ကရစ်တွေခင်းတယ်အဲကွန်တွေတက်တယ်စကရူဆုပ်တယ်ကျွန်တော်အမျိုးစုံပြပြီးသားကြည့်ချင်ရင် close up စီစဉ်မှာရှိတယ်ပကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နှစ်ခါတင်ဆက်တယ်တစ်ခါက UNESCO ဝင်နိုင်လားမဝင်လဲမဝင်ကိုလည်းကိုယ်မဝင်ဘူးလေဘယ်ဝင်လဲလို့ကျွန်တော်တည်ပြီးသားပဲဒီကိစ္စကြီးဝင်တယ်မှမရှိတာဒီလောက် ထိမ့်သိမ့်မှုညံဖြင့်အတွေးခေါ်ကောင်းပါရှင်ကျေးမှုအမွေနဲ့မထိမ့်သိမ့်တတ်ဒါတော့မှ UNESCO ဒီဘက်က UNESCO ဘက်ကအများကြီးကူထားတဲ့ဗမာဗမာတွေလည်းပါတယ်ဒါမရဘူးလေ authority တွေက authority ဆိုတဲ့ထိုင်ကုန်မှာယာရုကြီးရေယူထားယူတွေကနာခံတစ်လုံးမှမသိတာသူသိတာအိတ်ထက်တဲ့ပုံနဲ့တိုင်းမြေပတ်စံဘလို့ခိုးမလဲဒီမှာပကံမြေကြီးကိုသူသူသူသူအဲတောင်ဝင်ကြချိန်မှာဘလို့ပတ်စံရှာစားမလဲဒါပဲစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းမြေပြဿနာပဲအဲ့လိုလူတွေကကန္နာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့ government ပြောင်း ဘယ်တော့မှဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပကံမှာဖရားတွေထောင်ကြနေတယ်ခမရတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလူသားတယောက်အနေနဲ့အမ်ဒီနှစ်နှစ်ဆိုတဲ့နှစ်နှစ်ဆိုတဲ့ကာလာကြီးကိုစိုးစိုးဝါးဝါဖြစ်တန်းလာခဲ့ပြီးပြီနောက်ခဏရေးတော်တော်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးမေ့နေကြတဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေခင်ဗျားတို့အားလုံးမေ့နေကြတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်တလင်းကူကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းတတ်တတ်ဖောက်အောင်မယ်ပြည်တလင်းကူဆိုတာ တော်တော်လှတဲ့နေရာကျွန်တော်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တက်ဆက်ထားခဲ့အကြည့်ချင်းရှာကြည့်ကြဗျာလှုပ်ဆက်အစီအစဉ်ရှိတယ်ပြရလင်းကူအဲ့ area ကြီးတစ်ခုလုံးကဘိမဲ့တော်ပေးထားတဲ့အတွက်အရင်လှတယ်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့အဲဆက်တက်ထားတဲ့လှေပေါ့နော်အဲ့ဆက်တက်ထားတဲ့လှေတွေနဲ့သွားတယ်ပြရလင်းကူဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဂူတစ်နဲ့ဂူနှစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဂူကအထက်ကိုဝင်လာရင်မှောင်မဲနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ flashlight နဲ့ဒီဒီ light နဲ့မီဒီပိုင်းနဲ့ထုံးလိုက်ဒီဟိုဟာဖုန်းမီဒီပိုင်းနဲ့ထုံးလိုက်လို့ရှိရင်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ပြတ်ဟုတ်တယ်လင်းတယ်ဖရဖရဂျကူကူလောကလင်းနေတာအဲ့ဒါတွေဟိုလုံးကဘယ်သူနေခဲ့တာလဲဆိုတော့ကြောက်ခက်လူသားတွေနေခဲ့တာသူတို့ evidence တွေရှိတယ်ဘလို့ထိမ့်သိမ်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မန္တလေးရုံးကိုသွားပြီးအထိလိုက်ရတယ်မန္တလေးရုံးကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူကြီးတွေနဲ့အမလေးတေကောင်ပေါင်းလဲ interview ရအောင်စူးစမ်းပြီးတော့နောက်ဆုံး interview ရခဲ့တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တွန်းမရပါပဲသူတို့ရဲ့ထိမ့်သိမ်းပုံတွေကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်တော်တော်ခက်နောက်ကြပြီးတော့အရေးအသွေးမပြည့်မီတဲ့ စားဖို့လောက်နဲ့ဒီဒီရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေကိုဗျာအခုဘာလဲကင်းလို့ကြောင်ပေါ့နိုင်ငံသားကိုတည်လို့ရှိရင်ရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေကိုအလို့ယူဆရတဲ့ဟာတွေနိုင်ငံသားတည်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဲရှင်းအောင်သူတည်တနာဌာနရဲ့တသိတုံးနဲ့အဲလူကြီးလက်မှတ်ပါမှသူတို့ကအဲပစ္စည်းကိုနိုင်ငံသားကိုတည်လို့ရတာအဲဒီလိုမှောက်ခိုမမြောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လက်မှတ်တွေထိုင်ထိုးရင်သူတို့ပတ်သက်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲသူတို့ကตายရပြီးတော့ဒီတကယ်ဗီဒလင်းဂူလိုဟာမျိုးဗီဒါလင်းဂူလို့ခေါ်တယ်ဗီဒလင်းဂူပေါ့ဗျာအတန်ထွက်တော့ဗီဒလင်းဂူလိုဟာမျိုးကအမ် ကြောက်ခက်လူသားတွေရဲ့ evidence တွေဟာဟိုပြစ်တလက်ကဆလာအိတ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့အမုံလိုက်ကြီးကိုယ်သူတွေဒီထက်မှများရှိမလားမသိဘူးဆိုတော့အကွက်တွေတရားမှာဟာ fuck ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲချိန်သေးနေရပါဟဲ့သူချိန်မှာပြုံးနေရပေါ့အဲကြောင့်ရုံးသူပြုံးရုံးသူပြုံးအဲ့လိုကရုံးသူဘဝနဲ့ရုံးသူပြုံးနေပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ချိန်သေးနေခဲ့တာဗျာခင်ဗျားတို့စောက်သုံးမကြဘူးဆိုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒဲ့ဖြုတ်ခဲ့တာခေါင်းထဲကနေအဲ့တည်းကစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဆဲနေတာအခုကတော့ star stone က publicly ဆဲတာခင်ဗျားတို့တွေကကိုရတဲ့ထိုင်ကုန်မှာတိုက်ပုံလေးဝှက်ပြီးတော့ ငါဘဲခွင်လက်မှတ်လေးတစ်ချက်ထိုးရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲပဲစဉ်းစားရတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့အမွေနှစ်တွေဟာစေဆိုးရခဲ့ဆက်ဆက်နာဝဒနာဘမဆလာကိုထည့်မပြောတော့မဆလာကျွန်တော်လည်းမမွေးသေးဘူးဆိုတော့ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်သိရကိစ္စပဲပြောမယ်အမ်နာဝဒနာဘတိန်စိန်နောက်ဆုံး energy ဒီ government တွေအားလုံးကဒီအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့ကြဘူးအဲ့ဒါကိုဝန်ခံရလိမ့်မယ် တခိုးတွေခိုးရတယ်နောက်ဆုံးဖက်ဆယ်ဖို့လိုက်ကြိုးစားတဲ့ government လည်းမနိုင်ဘူးသူ့မှာလည်း power မရှိဘူးဒါကရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ပကံကြီးကခင်ဗျားတို့တွေကပြုံးချွင်းပြီးတော့အပန်းဖြေနေတာအနားယူနေနေသွားကြတာအဲ့မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ဘဝတွေကတော်တော်တိကိုကင်းဖြစ်ဆိုးခြင်းထက်ဆိုးနေကြပြီဒီလိုချင်းဆိုကျွန်တော်သိတယ် so that, that's why i said i'm everywhere ဟိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်ရောက်ဖူးတဲ့အတွက်သိတယ်ကသတင်းကောင်းတွေဖတ်တာနဲ့အဲ့ဒီကလူတွေဒီချိန်တော့ဘာဖြစ်နေပြီကျွန်တော်သိတယ်ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မြန်မာသတင်းဖတ်ဆရာမလို့ ဒီနေ့မနက်အဲ့အဲ့ပကံခရီးစဉ်မှာပါတဲ့ညီမသတင်းတော့ညီမကိုလှမ်းမေးလိုက်ညီမလို့ကျွန်တော်သတင်းမဖတ်တာ3လရှိပြီလို့ကျွန်တော်နည်းနည်း update လေးအာ latest situation မျိုးလူတိုရှင်းပြောပြသူသူနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလောက်ပြောရပြီအဲ့ကောရရပြီကျွန်တော်နားလည်ပြီဒါဘာမှမထူဘူးလို့ဒါတက်လက်နေတော့မှရှိသေးတယ်ဒီ situation ကဒါနောက်ဝဒငြိမ်ဝတ်ပြပြမှုနိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝတ်ပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးအချီလုပ်ကြီးတွေအချီလုပ်ကြီးတွေရဲ့အမ်အချီလုပ်ကြီးတွေအဲငြိမ်ဝတ်ပြပြအောင်လှုပ်တဲ့ကာလရဲ့ ပဲရှိသေးတယ်ရှေ့မှာနာဖခက်ခက်ကြံနေတယ်အဲပြီးသွားရင်တိမ့်စိန်ကြံနေတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မှ NLD ဆိုရရောက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အဲ့ဟာကြီး repeating သွားနေတယ်နော်အဲ repeating သွားနေတာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ cycle ကိုထပ်မဖြတ်နိုင်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ညင်းတဲ့လူမျိုးကိုအောင်မှမရှိတော့ဘာလို့ဆိုတိနေပြီခံရပေါင်းလည်းများနေပြီအမတယောက်ဗျဒါခင်ဗျားတို့နာမည်ပြောရင်သိတယ်ကျွန်တော်သူ့လုံခြုံရေးကမပြောတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတော့သူကလုံးဝဒုတ်ဒုတ်အပေါက်ပြောတဲ့အမလူတကာသိတယ်သူ့ကိုတကယ် celebrity အကြီးစားကြီးကျွန်တော်ကငါမအောင်နဲ့ သူပြောတဲ့စကားရမ်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကပြောသွားတာအမျိုးသမီးအဲလည်း rape လုပ်ခံရတယ်တကယ်တစ်ခါလောက်ခံဟုတ်တယ်နှစ်ခါလောက်ခံဟုတ်တယ်သုံးခါတောက်လောက်ကြတော့လေအဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါမှခံရတာမဟုတ်တော့ကြိုက်လို့ခံတာဖြစ်သွားပြီသူကတော့အဲ့လိုကျွန်တော်အမရဲ့အမအမမတော်ကြီးရတဲဟီလို့ဟုတ်တယ်ကြိုက်လို့ခံတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုအတ္တမကျင့်ခံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အနိုင်နိုင်ထက်စီးလင်းလုံးခံရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ကြိုက်လို့ကိုထုံလို့ခံရတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒေါက်တာသန်းထွန်းကတော့ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲမအောင်တမိုင်းတင်တဲ့အဲဒေါက်တာသန်းထွန်းဆိုလည်းပဲစီကန်းထိုင်နေဆိုတဲ့လူတွေကလည်းခမည်းများအဲ့လိုဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ထားတာ哦ဆိုပြောချင်တာကပကံဒါအခုဒီနေ့မနက်မနေ့ညအိတ်ခံဒီမှာဒုံးဆိုအဲပကံကိစ္စရေကောင်းတော့ကျွတ်သူဝင်ချလာဘာမှအဆက်ဆက်မရှိဘဲဝင်ချလာငါပြောပြအောင်ပါပဲ လူတွေကစိတ်ပြေလက်ပြောက်တော့ဘုရားရဲ့တရားကြီးကိုသွားကြတာပဲအဲ့ဘုရားရဲ့တရားကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကတော့ပတ်စံတွေကုန်ခံပြီးတော့ကဲတိုင်းပြည်လည်းဒီလိုဖြစ်နေတယ်ငါတို့လည်းအဲတူတူတေတေတပုံလေးပိုင်းမတင်မဲနဲ့ဘုရားရဲ့တရားကြီးကိုသွားခိုးလုံးပဲဆိုပြီးသွားကြတဲ့လူလည်းရှိမှာအဲ့တော့အဲ့လူတွေကပတ်စံတွေကသွားပြီးတော့အဲ့ကြီးဘိုးသွားပေးနေတယ်တူတူပဲဗျပြောရရင်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့မှာကအကုန်လုံးကကြိုးစည်းွားရဗျဂောဘကဂောဘကရောဂောဘကရောရေရနာစခန်းရောအကွန်ကရစ်လောင်းတဲ့ကောင်ရောရွှေချတဲ့ကောင်ရော အကုန်လုံးကအကျိုးစီးပွားပဲအဲ့မှာဒေသခံတွေတကယ်ပကံဒေသခံဆိုတာကစိတ်ကြောင်းနေတယ်ဗျနွားကြောင်းနေတယ်အကြော်ရောင်းနေတယ်သူ့မရိုးဖလာရကန်းလုပ်ငန်းလေးကိုလုပ်နေတယ်နိုင်ငံသားတွေလည်းမလာတော့သူတို့လည်းတိတိလဲနေဘာလို့လို့ဘာကံလည်းမသိဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောရင်အများကြီးပဲအဲ့တော့ဗလလင်းဗလလင်းကူလို့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ထိမ့်သိမ့်မှုတွေတော်တော်ညံ့ဖြင်းနှုံချစုပ်ပြတ်တတ်နေရပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအမတန်လှတယ်ရေခဲတောင်တွေကနေစပြီးတော့ဟိုးဒီကာစီနိုကိုဖွင့်ဖို့ငှားစားထားတဲ့ကျွန်းတွေရှိတယ် အဲ့ရန်ကုန်ကလူတွေလည်းသွားမစော်ဘူးအဲ့အဲ့ဒါကကဘာလက်ဆရာကြီးတွေပဲတင်မို့ကိုပိုင်တင်မို့တွေပိုင်းနဲ့လာပြီးတော့ကာစီနိုတွေပဲစော့ကြတာထိုင်းနဲ့လောက်ထားတာဆိုတော့အဲ့မျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုအတိဆုံးသည်အဲ့ဒီနေဝင်ကနေစပြီးတော့ခက်ဆက်ဆက်ယူနီဖောင်းဝတ်ခဲ့ကြတဲ့စစ်အုပ်စုပဲအဲ့ကောင်တွေကတိုင်းပြည်ကိုတော်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုကျတော့မသိအောင်လုပ်ထားတာမသိအောင်အဲ့ဒါမှတိလဲအောင်လုပ်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအအောင်လုပ်ထား အဲ့တော့အဲ့တော့မှသူတို့ကအဲ့တော့မှသူကအတိုင်းပြည်အစီနှစ်တွေအားလုံးကိုနေရာဒေသဘောင်းဆောင်မှာသူ့လူတွေနဲ့သူ့နဲ့အယိုးရင်ကြိုက်ကြတော့နာလပိန်တုံပေါင်း16000ကတိုင်းပြည်ကိုအစီနှစ်တွေကိုထုတ်ရောင်းကြတာပဲဖြတ်စည်းရတာပဲပကံလည်းဒိုးသွားပြီပကံလည်းဒိုးသွားပြီမြောက်ဦးကဖျားတယ်သူမြောက်ဦးဆိုပကံထက်တောင်မှစောတယ်လို့ဒါ yeah i can feel it သူတမိုင်း proof တွေလည်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သွားခဲ့တော့ဖျားရည်လည်းထိနေတယ် အဲ့ဒီအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ရဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာဆောင်ရှောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲတာယာကာကြီးတွေရှေ့မှာပွဲတွေလည်းပါတယ်မလားသူတို့ကရှောက်ပေးထားတဲ့ပွဲတွေဘာမှလည်းမသိဘူးလူနာမလဲတဲ့ပွဲတွေအဲ့ဒီကောင်တွေပဲအဲ့ဒါလုံးနေတာနားလဲပြီးပါရိုက်နေတာပဲလူတွေကိုအအောင်ထားပြီးတော့သူတို့ကပဲအစီနှစ်တွေကိုတိပြီးတော့သူတို့နဲ့လက်ဝေခံလူတစုနဲ့ခရိုနီခရိုပလာခရိုနက်အခုခရိုနီတွေဖမ်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ အင်္ဂလိပ်သားတွေမှာကြည့်ရရင်တော့ဂန်စတာတွေအချင်းချင်းသိမလားအဝင်မထက်လို့အဝင်မထက်လို့ကြစ်ကြတဲ့အကွက်တွေပဲဘာမှမဟုတ်ဗျနည်းနည်း clear ဖြစ်အောင်လုပ်ကြဗျ clear ဖြစ်အောင်ပြဿနာကိုရှင်းပြီးကြည့်ရင်ရှင်းတယ်ရှင်းအောင်ကြည့်လို့တပုတ်ဖြစ်နေတာရှင်းရှင်းလေးကြည့်ရင်ငါတို့တော့ရှင်းကြမှာဖြစ်ကြမယ်ဟေ့လို့တိုင်းကလုံးနားလဲတဲ့နေ့ဒီပြဿနာအားလုံးပြည်လဲတဲ့နေ့ပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးဗမာရှင်းရမှာဆိုဒီလိုအသိဉာဏ်အာဒီလိုတွေတရားအကြောင်းတရားတွေတော့သိထားမှရမယ်နှုတ်မို့ဆိုရင်ကိုရီးယား phone ဖြစ်နေမှာ သူများရွှေ့တဲ့အကွက်ထဲမှာရှောက်ရှောက်ဝင်ဝင်ဝင်ဝင်ပြီးတော့ပဲတစ်သလုံးတစ်တီလဲနေကြတာတော်ပြီဗျဟို stop it အဲ့ဒီတန်တရာကိုရက်လိုက်တော့မရက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးရင်ကွဲတာကြားစရာတွေအများကြီးကြုံရမှာပဲထပ်ကြုံနေရမှာပဲကျွန်တော်သိတယ် I know it ထပ်ကြုံမှာပဲနောက်ထပ်ဇေယျတော်တွေကိုချင်းမီအများကြီးပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်တွေးတွေလူဒီလူတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူပေါင်းတန်း90ကျော်ရဲ့နှုံချမှုနဲ့အမှုပညာမတတ်မှုအတွေ့အကြုံမရှိမှုအဆုံးမပဲဖျက်ဆီးခံရမှု brain wash လောက်ခံမှုအဲ့ဒါတွေပေါင်း16000ကျောင်းဒီတိုင်းမြင်ရဲ့ထပ်ပြီးတော့သွေးချောင်းတွေစီးကြမဲ့ပြဿနာကိုဒါကမြေကြီးလက်ခံအောင်လွှဲအောင်မယ်ပြည်တွင်းစစ်ကမ္ဘာ the longest civil war in entire war ဗျကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကကမ္ဘာပေါ်မှာအရှိအကြာဆုံးသောပြည်တွင်းစစ်ဗျအဲ့တိုင်းပြည်မှာကိုနေနေဆိုတာလည်းမမေ့မမေ့ဘူးတော့လိုတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ရှိရကိုစစ်ကားကြီးလိုက်ရပြီးပါးရင်နားရင်မရိုက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့နေလို့မရဘူးဗျဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါက ဒီနိုင်ငံထဲကနေကိုကထွက်ပြောင်းလို့မှမရသေးတာထွက်သွားလို့မရရင်ငါတို့ဝိုင်းလောက်ကြမှာဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဒါကိုရေးဗျကိုရေးအဲ့တော့ကိုရေးကိုမမလို့ဘူးမှလုံးမယ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်မှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒါကို root ပေါ့ဇင်းမြစ်ကိုတည်တည်ချာချာကြည်နိုင်ရင်ပြဿနာရဲ့အဖြေကထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်ဘွားကနေပဲတွေ့ရတယ်တွေ့ထားလူတွေတဘုံဝင်ကြီးကျွန်တော်ပြောမှမဟုတ်သိထားလူတွေဘုံဝင်ကြီးပဲအခုကပကံကိစ္စပဲပြောတာအဲ့တော့ခမရတို့လူတွေမပြောနဲ့ခမရတို့လည်းရှင်ဖျားရည်တော်မှဟိုတယ်ပိုင်းဖြစ်နေတာ တို့ဘိုးဘွားသူတို့ဘိုးဘွားအမွေနှစ်တွေဖြစ်နေတယ်အစီနှစ်တွေထုတ်ရောင်းပြီးခင်ဗျားတို့ကိုကြောက်ပြန်ပြီးအထင်သေးပြီးအောင်ကြည့်ပါလိုက်တည်းသူတို့ကကြတော့ဒီအစီနှစ်တွေကိုပုံကထိုင်ပြီးတော့ငွေပုံကြီးပုံထိုင်ပြီးတော့ကားကောင်းသားတွေစီးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အဲ့မှာအကျော်ရောင်းနေကြတယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အဲ့မှာမွင်းကားတွေရောင်းနေကြတာသူတို့တွေကလူပေါ်လူတော်လုပ်ပြီးကတုံးပေါ်ထိတ်ကွက်နေပြောရရင်တကယ်တကယ်ဟိုရွက်ဆက်လုံးအကြီးတဲ့အဲတကယ်တော့သူတို့လဲတယ်ဆိုတာဗျနှစ်ပတ်မပြည့်ပါဘူးနှစ်ပတ်မပြည့်ဘူး ဒါပေမဲ့လူအများစုကြီးအာနေကြလို့သူတို့လုပ်တဲ့အကွက်ကသူတို့မှာသူတို့တက်တဲ့အသက်ပညာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့သူတို့ခေါင်းကဒီဖဲချက်တွေပဲတုံးနေတာဒီ technique ပဲဒါပဲခင်ဗျာပြန်လေ့လာကြည့်လွတ်လပ်ရပြီကြတဲ့ကပြန်လေ့လာကြည့်ဗာမြန်မာပြည်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲမအောင်တမိုင်းတမိုင်းကိုပြန်ဖတ်ကြဟိုဂျင်းတမိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့เจ้าမှာတင်တယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်ကြပြီးတော့အလွတ်ကြခိုင်းလိုက်တဲ့ဂျင်းတမိုင်းတွေတော့မဖတ်နဲ့ပေါ့နည်းနည်းအစစ်မှန်လေးပဲရှာဖတ်ပေါ့အဲ့လောက်တော့အားဆိုင်လေတခုခုသိချင်တာဟုတ် ဟိုအเจ้าမှာ object ခဲ့တာလေးပြန်ရှာဖတ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့သူတို့ကသူတို့သူတို့လူကျင်တဲ့ propaganda ဗျ propaganda ကိုခင်ဗျားတို့ဂျင်းထည့်ထားတာအဲ့တော့ဂျင်းမဟုတ်တဲ့တမိုင်းတွေရှာဖတ်ပေါ့ဗျအဲ့လောက်တော့အားဆိုင်လေဘယ်ဟာမှလကားမရအဲ့တော့ပကံကိုတွားကြတဲ့လူတွေရောခံစားရတဲ့လူတွေရောချစ်ကြတဲ့လူတွေရောအခုခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်နေရတဲ့အချိန်မှာဘရားတွေတောင်မှမလွတ်မြောက်ဘူးအဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေဟာမရှင်းမဲထားရင်တော့ အလုံးကြီးပိုကြီးလာမယ်ကျွန်တော်တို့လောက်နှုံနဲ့ခြားတဲ့လူမျိုးလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီကောင်တွေဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြတော့ဗျနည်းနည်းကိုအစွတ်တိုက်လို့မရဘူးဒီကောင်ရန်သူကိုနားလဲမှတိုက်လို့ရရန်သူကိုမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့မရရန်သူကတနိုင်ငံလုံးကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီခလုံးနှိမ့်ရင်တော့ဘယ်နာမှမီးထားတော့မယ်ဒီခလုံးနှိမ့်ရင်တော့ဘယ်မှာတော့ဘာဖြစ်သွားမယ်ရန်သူကတနိုင်ငံလုံးကိုသိလို့အစီအနှစ်တွေထုတ်ချောင်းပြီးခင်ဗျားတို့ကိုပလင်းနေတာခင်ဗျားတို့ကရန်သူကိုနားမလဲဘူးရန်သူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလည်းမသိဘူးရန်သူရဲ့ technique လည်းမသိဘူးရန်ကုန်ရဲ့ရန်သူရဲ့ mentality လည်းမသိဘူးရန်သူရဲ့နှလုံးသားပေါ့နှလုံးသားနဲ့သူ့ပြော့ကွက်ကိုရှာဗျအဲ့လိုမှကျွန်တော်တို့ကထိုးနှက်နိုင်မှာသူတို့အကြောက်ဆုံးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာသူတို့ရဲ့ business ပဲဗျသူတို့ရဲ့ business ကသူတို့စစ်သားပေါင်းရောက်တသိန်းတည်သွားတာထက်သူတို့ကနာကြီးတယ်သူတို့ business ကိုထင်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ခဏခဏပြောရတာတော်တော်မောလာပြီသူ့ရဲ့ပျောက်ကွက်ကသူတို့ business ပဲဒီကောင်တွေက business man တွေ gangster တွေဆိုသူတို့ဘာမှနိုင်ငံတော်လို့တွေးတဲ့အကြောင်းမရှိနိုင်ငံတော်လို့တွေးနေသူမှားမှာပဲခင်ဗျားတို့ ဟိုသူတို့အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့လူလူလို့လည်းတတ်မှတ်လို့မရသူတို့ကဒီနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်တီးတန့်ဖြစ်တည်နေတဲ့ gangster အဖွဲ့ကြီးတစ်ခုပဲအကုန်လုပ်တယ်မူရသေးဘူးကအကုန်ရှေးအောင်ပစ္စည်းခိုးထုတ်တာအကုန်လုပ်တယ်ပဲဒီနိုင်ငံကခင်ဗျားတို့မသိတဲ့လုပ်တွေအများကြီးဒီကောင်တွေလုပ်တယ်အဲခင်ဗျားတို့လည်းကင်းနိုင်သလားဆိုမကင်းနိုင်ဘူးဗျဆိုတော့အပကံကိစ္စပြောရင်တော်တော်ပြောရင်ရှေးကုန်ပါဆိုလို့ထိမ့်သိမ်းရမယ့်ဟာတွေမထိမ့်သိမ်းမဲနဲ့အဲ့ဒီမှာအရေးတဲ့အရေးတဲ့အဲ့ဒီကရုံးတစုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ကောင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ကရုံးတစုကလည်းပကံအောင်ဖြစ်သေးတဲ့ထဲမှာပါတယ် အဲ့တော့ဗုဒ္ဓပြောသွားပြီးသားငါဖျားသာသနာကိုဖျက်မှာအဲ့ငါလူတွေပဲဆိုတော့ပြောသွားပြီးသားအဲ့ဒါမယုံရင်ထေကြီးထေကြီးဝါကြီးနဲ့တကယ်တကယ်တင်း inner peace ရှိတဲ့ဖုံဖုံတွေကိုမေးကြည့်အဲ့အစီပြန်ဝါပြဲနေတဲ့အိန္ဒကလက်လက်စားနေတဲ့ကိုဘော်ဒီတော်မှကိုမထိန်နိုင်တဲ့ကရုံးတွေကိုမမေးနဲ့သွားမေးအဲ့ကရုံးတွေဘာမှသိရမဟုတ်ခင်ဗျားတို့လိန်စားနေတာဆိုတော့တဲ့ပြောတာအဲ့တော့ပကံလည်းတော်တော်အခြေအနေစိုးနေရယ် အဲ့တော့ကွဲဝင်းဆိုရင်ပကံလောက်တော့မပြောပါနဲ့တော့အေးအဲ့ဒါပဲအနှစ်သာရအဲ့ဒါကိုပြောနေတာခင်ဗျားတို့ဘာသာတရားကိုယုံကြည်ကြရဲဆိုတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့လူသားတွေလောက်မပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့သွားပြီးဖေမှုလုံးထောင်နေအောင်ရှ िख ိုးနေရဲ့ဖျားတွေတောင်မှထောင်ကြနေတာနှစ်ပေါင်း30လောက်20 30လောက်ဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒါလူလောက်ကတော့လာမပြောနဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဖျားဒီဒီအုံနဲ့လှုပ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ပါလေအဲ့ဒါတွေမပါသေးဆိုရင်တော့မှလူသားတယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အမွေအနှစ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံစေးရေးတွေအခိုးခံဆင်းတူတွေခိုးခံဒါရှေးဟောင်းပစ္စည်းဗျရှေးဟောင်းပစ္စည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တာအမွေအနှစ်တွေအခိုးခံတာဘယ်သူတွေခိုးတာလဲအဲ့လိုပဲလေကားကောင်းစားကြီးစီစီနေပြီးယူနီဖောင်းတွေနဲ့ကောင်တွေပဲခိုးတာဘယ်သူမှမခိုးဒီကောင်တွေပဲအခုချင်းဖမ်းကြစီးကြဆိုလဲအဲ့ဒါသူတို့ချင်းချင်းပဲအဝင်မတက်အဝင်မတက်တဲ့ gangster business တွေပေါ့ gangster street business တွေအဲ့လိုမျိုး gangster business တွေဒါလူငယ်တွေသိဘယ်လို gangster business တွေပါလဲလူငယ်တွေသိတယ် အဲ့ဒါအပ်တာပဲအဲ့တော့ဒီတိုင်းမြေအဖြစ်ကမရဒီတိုင်းသွားရင်တော့ဒီတန်တရားနဲ့ဒစ်လဲပါပဲသွေးချောင်းကဆက်စီးမှာအကြာကြီးစီးအောင်မှာပို့ပြီးတော့စင်မီတောက်ဖို့ပဲရှိတယ်ဟိုကောင်ကလည်း तू ကအပြုတ်မရဘူး do or die situation ကျွန်တော်တို့တိုင်းမြေ deadlock ကြီးဗျ do or die situation तू ကလည်း do or die ပဲပြည်သူကလည်း do or die ပဲ what we gonna do ဒါပေမဲ့ပြည်သူက do or die တာလူတစုပဲဗျ55သန်းသလုံးကငါတို့ဒီနေ့ လွတ်မြောက်ခဲ့ဟေးဒီနေ့ကအောင်ပွဲနေ့လို့អော်ပြီးတော့ငါတို့ဒီနေ့အပြီးပဲအပြီးပဲဒီနေ့အပြီးပဲငါအသက်လည်းပေးမယ်ငါတို့အကုန်ပေးကြမယ်ဒီနေ့အားလုံးကပေါ့စိတ်တွေကငါတို့ကဒီနေ့ပြီးပြီမင်းတို့တွေကိစ္စဒီနေ့ပြီးပြီမင်းတို့ကငါတို့ကပြီးလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်း55တန်းလောက်ရှိတဲ့ပြည်သူကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ရှင်အမလီကဘာပေါ်မှာပြည်သူလောက်ပြည်သူလူထုလောက်စွမ်းတဲ့အာမီမရှိဘူးကဘာပေါ်မှာဘယ်လောက်ပဲကြီးမားတဲ့အာမီဖြစ်စေလူဒူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ ပြပြဝတ်သွားတာပဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ့အာမီယာအဲ့လူဒူးတွေနဲ့တိဆောက်ထားလို့လူတွေနဲ့တိဆောက်ထားလို့သူတို့မှာ weakness ရှိတယ်အဲ့ weakness ကိုရှာဒီကောင်တွေအောက်ကဖုံးနေတာဘာမှမသိဒီကောင်တွေ brainwash လုပ်ခံရတဲ့အဲအရင်အဲ့လိုလိုမောင်နီလို့ခေါ်ရင်လာတယ်သတိဆွဲတယ်လေးပြူရဒါလို့ဆိုသွားလို့တယ်ဘာမှသိစဉ်းစားတတ်တဲ့ကောင်တွေမဟုတ်အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်ဘာမှမစဉ်းစားတတ်ဘူးဗျဘာမှခံလည်းမပြောရဲခံပြောရင်လည်းပါးရိုက်ရိုက်ခံမှာဖက်စီရရိုက်ခံထားရတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ အသက်က90လောက်ဖြစ်လာလဲသူစီနီယာနဲ့တွေ့ရင်ဘာရိုက်ခံရမှာကြောက်နေတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လို mentality နဲ့ကောင်းတွေကိုဘယ်လိုရွာပြင်ရောက်သွားအောင်ငါတို့လူဖွဲ့စည်းရမင်းတို့ကိုလူမရတော့ဘူးငါတို့လူဖွဲ့စည်းရဆန်ဒါဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းကိုယ်တိုင်ကပြရလိမ့်မယ်အဲ့ဆန်နဲ့အားလုံးကနေလိုက်ကြရင်အဲ့ကောင်တွေနေတဲ့နေရာမရှိတော့အဲ့ကောင်တွေဘာလို့ဘသူခိုင်းရမှလည်းမသိဘာလို့လူတိုင်းကသိနေပြီလူတိုင်းကတကယ်နှသားတစ်ခေါင်းမှမပါဘူးမအားတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်တွေ business ကကျင်းလာလိမ့်မယ် သူတို့ business တွေကို boycott လုပ်လုပ်ကြလိမ့်မယ်သူတို့ business တွေကိုတမုံဆွဲကြလိမ့်မယ်လူသားဟာလူလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ no ထားကြပါတော့ open your eyes before you die ဆိုတာတကယ်ခင်ဗျားတို့မသေးခင်တော့ open your eyes ဗျာလူငယ်တွေတောင်တနေ့တနေ့အသက်ပေးနေသေးတာခင်ဗျားတို့ကဟိုငါနဖူးကြည်စံရောက်မလာရင်ငါရင်ရှိဒုံးကြီးမကြရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့တိုင်းသားဒေသမှာရှမ်းအိုးစီစံနေနဲ့ နေတဲ့ရှမ်းမြောင်ဟာကျွန်တော်ခဏခဏသွားရဟန်းငွေတွေနဲ့အချင်းချင်းတက်တာတွေနဲ့ရှမ်းမြောင်နဲ့ရှမ်းတောင်နဲ့ချတယ်အားတစ်ခါတစ်ခါတစ်ခါတစ်ခါဟို TNL ပါသေးတယ်တစ်ခါပြီးရင်ဟိုဘက်ကမြန်မာစစ်တပ်ပါသေးတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကဟိုအောင်နဲ့ပေါင်းပြီးဟိုလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့တော်ပြီလေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကြီးလုပ်နေရရဘာမှမလုပ်လို့မရတာအတိုင်းကြီးဘဲမှမရောက်ဘူးရှမ်းဦးစီလန်တန်လည်းမညံ့နိုင်ဘူးဖားစီတန်လည်းမညံ့နိုင်ဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းခြင်းတရားတွေဘာတစ်ခုမှဖြစ်မနေဘူးအဲ့တော့ ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်မနေ့ကလည်းခုတ်လုပ်ပြီးပါတယ်ဒီခုတော့ထက်လုံးပဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာစစ်တပ်တစ်ခုထဲမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာဟာကျွန်တော်တို့တန်း90ကျော်သောပြည်သူရဲ့ကံကြမ္မာပဲလက်ထဲမှာရှိတာအဲ့တော့ကိုကံကြမ္မာကိုကိုပြချိန်ပြကြတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်နဲ့မအိတ်မနေနဲ့ခေါင်းလေးရောက်လာသမျှဟာတွေထထပြီးတော့ပြောနေရတာကိုပစံကိုရှာစားရတာဘယ်သူမှကျွန်တော်လာကြွေးတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ကားမောင်းရမယ် ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုဂျားထဲမှာဘာမှမပါဘူးကျွန်တော်ကလှုပ်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်တာကျွန်တော်ကသိရတာလည်းမပြောရင်အပြစ်ရှိလို့ပြောနေရတာမအိမ်နိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်မှလူတွေ society ကိုပြောင်းပြဖို့လုပ်နေတာကျွန်တော် cultural revolution ကိုနှွှဲနေတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူကောင်မျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေလုပ်နေကြတယ်ထင်ပေါ်ကြော်ကြားသူတွေလည်းအများကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ live မှာလာကြည့်ရအခု920ရှိတယ်အဲ့920ကိုပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်ရှိမှာအဲ့လိုရာထောင်ချီကြည့်စရာမလိုဘူးမင်းညလည်းကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြောပြီးပါပြီနည်းနည်းပဲလာကြည့်အဲ့ရတဲ့လူတွေကပြီးရင်အလုပ်ပြန်လုပ်ကြလိမ့်မယ်ဘာတွေလုပ်မှာလဲတနတ်တွေမပါဘူးတနတ်တွေမပြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရ society ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဟာဟာကျွန်တော်တို့စကလုံးတွေက society တွေမှာပြန့်နှံ့သွားရင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကပြန့်နှံ့သွားရင်လူတွေ노ထသွားရင်55သန်းသောပြည်သူ노ထသွားရင်အဲ့ကောင်တွေနာပြီ노ထတဲ့နေ့အဲ့ကောင်တွေကြတဲ့နေ့ဒါပဲ very easy မရှုံနဲ့တော့ ရှုံနေတာကြီးအဆောင်များပါပဲတက်ရှုပ်အောင်ပါအဲ့တော့ရင်ခွဲနာကြတဲ့ဇလန်းတွေကိုရက်ချင်ဒီနေ့ရက်ချင်ဒီနေ့ရက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးတညီတညွတ်ထဲဟာချလောင်းဆိုရက်ပလိုက်ရမှာတညီတညွတ်ထဲရက်ရမှာအဲ့လိုတူတလူငါတမင်းနဲ့ကတော့နောက်ထပ်ပြဿနာအကြောင်းထပ်ပြောပြမယ်နောက်မှဒါတက်တက်ဖုံအဲနောက်မှတက်တက်ဖုံမှာဒီလက်နက်ကိုင်အခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာ situation မှာ real situation အဲ့ဒါကိုပြောပြမယ်အဲ့ဒါတက်တက်ပြောမယ် အခုကတော့ပကံချောင်းလေးပဲ focus ထားတာပါဆိုကျွန်တော်အမ်ပကံကောင်းတယ်မပေါ်လာလို့တုံးဆိုဟာပကံကလူတွေကွိုင်ပဲအခုချိန်ဆိုတော့ရင်းတော့မှဟိုဟိုလေကို့နောက်ကနေထစ်တမုံတဆုံးထဲ့တဲ့ဟိုတရုတ်တိုး group တွေရှိတယ်ကာကြီးကာကြီးတွေနော်ကြောက်စိမ့်တွေမဝအောင်ကိုရှိရတယ်အကုန်မတာတင်ပါဒါပေမဲ့အဲ့တရုတ်တွေလာပျော်နေရတယ်ကိုပကံသူပကံသားတွေပျော်နေကျွန်တော်မျက်မြင်မျက်မြင်မျက်မြင်တွေးခဲ့တာပျော်နေရတယ်မပျော်လို့လည်းမရဘူးဘာလို့သူတို့ကရောင်းရတာဟုတ်ဗျာရောင်းရတာဒါပေမဲ့အဲ့တရုတ်တွေကမဟုတ်ဘူးကိုတွေကိုရှိကိုလာပြီးတော့ ဂျင်းတွေတမုံထုတ်ထည့်ထည့်ပြီးတော့ဘာမှ service ခါလည်းမရကိုရီးယားတကယ်အယိုးရင်းလေးကြိုက်ပြီးတော့သူတို့ company တွေတရုတ်ခီးသွား company တွေကပဲတကယ်အများစားယူသွားပြီးရင်ကိုတီယာနေကျွန်းထွက်တွေလည်းပါသွားသေးတယ်ကိုရီးယားမျှော်နေရတာဟုတ်ဗျာနှုံချဆင်းရဲလာတဲ့ဘဝတွေဆိုတော့မျှော်နေရတယ်ကောင်းတော့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းလိုင်းပြီးရောဝယ်သွားပြီးရောအာတိုင်းပြည်ဟာပါရမပါတိုင်းဘယ်သူမှမစင်စားနိုင်တော့စားဝတ်နေရေးမှာဒီရန်နေရာကြီးမှာ तू က ဒီကောင်တွေလုပ်တဲ့အကွက်ကရိုးရိုးလေးအကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်စိုးရိမ်စိတ်တွေကြီးထွားလာအောင်လုပ်တယ်ဘဝကိုမလုံခြုံအောင်ထားတယ်တိုင်းသူပြည်သားကိုလုပ်တာရှင်းရှင်းလေးပဲမလုံခြုံအောင်ထားတယ်အခက်အခဲတွေနဲ့ဒစ်လင်နေအောင်လုပ်တယ်လူငယ်တွေလမ်းပြောင်းအောင်လုပ်တယ်ကဘာကြီးနဲ့ဆက်သွယ်မရှိအောင်လုပ်တယ်နည်းနည်းခြုံလာဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်လိုက်တယ်မင်းအကုန်လုံးစနစ်တကျသူတို့က systematically တင်ထားတဲ့လူတွေဗျကျွန်တော်တို့ psychological warfare ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဘယ်လိုသူတို့နှိပ်ကွရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကစနစ်တကျတင်ထားတာဗျ ဒီကောင်တွေတင်ထားတာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဒီကောင်တွေကိုတံပြန်မှုဆိုရင်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်ကပြန်နားလဲရတယ်လက်ဝဲသမားတွေလိုပဲဘောက်ဆင်ထိုးတဲ့လူတွေလိုပဲကိုပြိုင်ဘက်နဲ့ထိုးပွဲမနိုင်ခင်အထိဒီကိုပြိုင်ဘက်ရဲ့တတလုံးထိုးခဲ့တဲ့ပွဲတွေကိုပြန်ကြည့်ကြရတာဗျအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရေးလေးလုပ်ဒီကောင်ကလည်းလေ့လာရတာဒီကောင်ကဘလို့ထိုးတာလဲခင်ဗျားတို့လည်းဘောက်ဆင်တွေပဲကြည့်မှာပဲဆိုတော့ကိုရန်သူကိုမလေ့လာဘဲနဲ့ဘာမှတိုက်လို့မရဘူးဘာမှတိုက်လို့မရဘူးဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့ထက်မှမှအဲ့ဒါတင်တင်ကဗျူဟာတွေပဲရှိပြီးသားပဲဗျာဒါက ရှေ့မှာတော်လိုင်းနှစ်သက်ကြရလူရှိရလေးလာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကြပြာဆရာကတော့တက်ပြီးတော့စစ်လုံးလို့မရဘူးလေစစ်တိုက်ဖို့ခေါင်းဆောင်လို့မရဘူးလေဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးလဲအဲယထာဘူတာကြကြစဉ်းစားကြပြီအောင်ဗျဆိုတော့တော်လိုင်းလက်နက်ဆိုင်ကိုရှိတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်အမ်တဘာရင်းနဲ့တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်သူတို့တွေကိုနေရာပေးလိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဘာဖြစ်လို့သူတွေလုံနေကြတာလဲ တိုင်းပြည်ကတေးရှင်လူငယ်တွေအသက်တွေစတဲ့နေရာခမရတို့တရက်ခမရတို့ကျွန်တော်မအိတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တရက်ဒီတိထားတာတွေမပြောရင်လူငယ်တွေနေ့တိုင်းတည်နေတာဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော် energy အကုန်စိုက်ထုတ်နေတယ်ကျွန်တော်လုံးစရာရှိတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ရဲ့အသစ်တွေ့ရှိချက်တွေကိုကျွန်တော်တကယ်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတောထဲမှာ fight နေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပသက်ကနေပြောနေတဲ့ကောင်ကိုဘိုင်ကနေပြောတာပသက်ကနေပြောတာအဲဒါပေမဲ့ခေါင်းထဲကအတီတရားတွေအားလုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုယ်တွေဟာတွေကိုပြောပြမှာ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုခွဲပြီးပြောသွားမယ်တမုံဆွဲမယ်တမုံဆွဲမယ်တက်လို့ရရင်လာတက်ရင်းကိုမခုံတာကျွန်တော်မှကြောက်စရာဘာမှမရှိဘူးဆုံးရှုံးစရာလည်းဘာမှမရှိဘူးကြောက်စရာလည်းဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးပဲရှိတယ်သူများနိုင်ငံမှာ it's safe ပဲ i'm okay အမြဲတမ်းလွင့်နေတာပဲအမြဲတမ်းလွင့်နေတာ plan plan ကိုထားနေတာပဲ feeling နဲ့နေတယ်စက္ကန့်မလက်ငါဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာသိရတယ်နောက်တစ်ခုက ကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့ကိစ္စရဲ့တိုင်းသည်လူတွေကောင်းကျိုးကမ္ဘာလောကကြီးကောင်းကျိုးလောကကြီးကောင်းကျိုးစကြဝဠာကြီးကောင်းကျိုးတခုခုဖြစ်နေရအဲ့ဒါဆိုရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆက်ပြောမှာတွေကခင်ဗျားတို့ပေါ်တင်မဲ့တခါခါလေးအခုပြောခဲ့လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆက်ပြောမှာတွေကဒီ live ကိုရက်တော့မှာကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းဆက်ပြောမဲ့ကိစ္စတွေကို ကျွန်တော်ပြောပြတာနဲ့ရက်တော့မယ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်း energy သုံးတာအရင်များသွားပြီအဲနည်းနည်းမောတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရက်ွက်ထားမှာဘာလေးလာရမှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးရန်သူကဘလို့ mechanism နဲ့ run နေတာလဲဆိုတော့မြင်အောင်ကြည့်မြင်အောင်ကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့ပြောကွက်ကိုတွေ့ပြီတွေ့ရင်ညောင်ကင်လိုက်တော့အဲ့ဒါကတချို့ဟာတွေကလက်နက်ကြီးတွေမလို့ဘူးဗျအဲ့လိုအညာသိရင် တော်တော်လွယ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဆိုတော့အတုံးလိုက်တွန်းလားလုံးပြီးတော့လှိမ့်မလားဆိုတာကတူးချင်းစီရဲ့ choice ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုညံကိုလွှာသုံးတတ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ကတော့သိတဲ့လူတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖြားရအောင်ဖြားရောင်းမဟုတ်ဘူးဗျဖြားရောင်းတာလည်းမဟုတ်ရှင်းပြရမယ်သူတို့တိတ်တိတ်မျက်လုံးတစ်သလုံးနားတွေပိတ်မျက်လုံးတွေပဲကျွန်တော်ဘဘူးကိုသိကျင်တယ်တဲ့မျက်လုံးပိတ်ထားတဲ့မျိုးတစ်ကောင်ရှိတယ်ပါးစပ်ပိတ်ထားတဲ့မျိုးတစ်ကောင်ရှိတယ် နားပိတ်ထားရင်များတစ်ကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါ journalism ရဲ့ journalism သမားတွေကြိုက်တဲ့ဘဟုပဲဒါကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် freedom of expression လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့် press freedom သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ဒါတွေဟာဒီဘဘူးရုပ်နဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်တဲ့ဘဘူးရုပ်ပဲဒီဘဘူးအအကြောင်းတွေကကျွန်တော် feel line တစ်ခါတက်တက် ပြောမယ်ဘဘူးရုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကြောင်းမှသင်ထားတာအဲ့တော့အခုပြောချင်တာကနောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်ပြောမှာကလူတိုင်းရအောင်မဟုတ်ကျွန်တော်သိတယ် I know it လိုချင်တာကို universe ရှိရနေစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ရအောင်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာမှအလကားမရအဲ့ technique ကိုကျွန်တော်သိသွားတာသိထားတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုနေနေကြတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံနိုင်ငံပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံမှာအဲ့ technique လေးကိုသိသွားတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီအထာလေးပေါ့ကွာပြောရရင်တော့ဒီလောကရန်နဲ့တစ်သလုံးဖိုက်လာတာလေဒီကောင်ကြီးကဘယ်ပြရင်နည်းနည်းလှုပ်တာနဲ့သိနေပြီ အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီဟိုဟာသူ့ရဲ့ mechanism ကို universe ရဲ့ mechanism ကိုနားလည်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်။အာနိုင်ငံပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာကိုယ်ွယ်မှုဘာသာပေါင်းစုံတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့လူတွေကတကယ်အခုဆိုရင်အချင်းချင်းသိတာကြည်တာနဲ့သိတာတယ်။ဆိုတော့ကျွန်မနေ့ကဆိုရင်ပဲကာမောင်းနဲ့ဂျပန်တယောက်တွေ့ခဲ့တဲ့စီးဆိုင်မှာအဲ့ကောင်ဒုတိယအချိန်ပြန်တွေ့တယ်။သူ့ပုံစံကြည်ရထူးခြားနေတယ်ကျွန်တော်သိတယ်။သူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလာသွားတဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေနဲ့အတူတူပဲအယောင်ရောပါရောသူ့ဖက်နှက်ကလည်း modernize ဖြစ်တဲ့ဖက်လက်ဖြစ်သွားတာပဲရှိတာဒါပေမဲ့ तू ကမှန်ကြည့်နေတာပဲ तू ကားကို तू စီထည့်ထားရင်လည်းမှန်အောင်တကုံကြည့်နေတာဘဲကြီးကအသက်50ကျော်55လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံလုံးဝ land san plan plan ပြီးလဲပြီးတော့ကားကိုတက်ခနေကျွန်တော်လမ်းရှိုးသွားတယ်လမ်းရှိုးကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်တယ်ဆိုဂျပန်အမ်ပြီးတော့သူ့ဟာဒီလူကလို့ဂျပန်စစ်သားတွေတော်ထူတာပဲလို့ဝတ်ထားထားတာသူအုတ်ထုတ်ထောင်းထားတဲ့အုတ်ထုတ်အကုန်ထူတယ်ဗျာဒါမှပါတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာဘတ်ဆိုသူကားကိုတက်နေမှာဖက်လက်ကိုမြင်လိုက်တယ်သူ့ဖက်လက်က တခုခုပေါက်နေလို့ဗျာသူအဲ့ဖက်နှက်ကိုသူတိတ်အဝါရောင်ကြီးနဲ့ပတ်တာထင်းနေရပဲအဲ့တော့ဒီလူဟာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီကားလည်းကောင်းပဲသူ့မရှင်နဲ့သူဒိုးနေတဲ့လူအဲ့တော့အဲ့လိုသူ့မရှင်နဲ့သူဒိုးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့တွေစကြဝဠာရှိရတယ်လိုချင်တာတွေရကြတယ်အဲ့ဒါဟာလူနည်းစုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ I'm sharing ကျွန်တော်အဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပြန် share ပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါတွေလည်းတွန်းလုံးမယ်ဟိုတိုင်းပြည်ရေးတွေအမှုပညာဘာညာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာသမျှကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောမှာပဲ live လို့ပြောမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ဘာမှပြန်ပြီးမတိဖြတ်ချင်တော့ကျွန်တော်တဲ့ပဲဖုတ်တာဆိုတော့လို့လည်းလည်းတဲ့ဖုတ်မယ်ခင်ဗျားတို့လည်းလို့လည်းတဲ့နားထားဘာမှဟိုအတုတွေမပါဘူးရဲဝင်းသူနဲ့တူမှာသိုးလို့တော့မှရုပ်တောင်မှမျက်နှာဖုံးတက်ထားတယ် Star Stone ကအတီပဲဖုတ်တော့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှလည်းပြောမယ်စကြဝဠာရှင်ကနေလိုချင်တာတောင်းလို့ရတယ်စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ဒါပေမဲ့အလကားတော့မရဘယ်ဟာမှအလကားမရ အဲ့ဒါ theory ပဲဘယ်ဟာမှလကားမရ universe ကြီးကနေခင်ဗျာဘယ်ဟာမှလကားမရအဲ့ technique ကိုသိသူတွေဖော်စားသွားကြပြီအများကြီးပဲအဲ့ကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်က daily သွားနေရတယ်အဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော် daily အဲ့ဒီကျွန်တော်တစ်သလုံးဘာမှမသိတဲ့ပြစ်ထားတဲ့နေပယ်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော် daily ဝင်နေတယ်ဝင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာ daily တွေ့ရှိချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ live ပဲရှင်းမယ်ကျွန်내တခြားကျွန်တော် video လောက်တာပါညာဒါကျွန်တော် art ဆိုတော့ live share မယ် အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားရင်လာနားထောင်စိတ်ဝင်စားအောင်ကြိုးမရှိဘူးဆိုရင်ရတယ်အဲ့ရန်တရားတွေမှာကိုယ့်အောင်စက်နေ don't come to my life ဟိုကျွန်တော်တကယ်ပြောတာမလာနဲ့ trial လည်းချိန်ကုန်တယ်ဘေးကုန်တယ်အေးပြက်တယ်ကျွန်တော်လည်း energy site ထုတ်ရကြိုးမနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တောင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်တာလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုဘာကောင်လဲဆိုတာသိပြီးငါကဒီတိုင်းမြေပေါ်မှာဘာတာဝန်ရှိလဲဆိုတာကို သိသွားရင်အဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့အတွေးခေါ်လေးနေတဲ့လူတွေအသက်ပင်ပထမနာမထားဘဲနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကို နောက်ကလေးတွေအခုလမ်းမမှာကြောင်းသွားကြမယ်ကလေးတွေအတွက်အနာဂတ်ကြီးကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုသူတို့ထားခဲ့ဖို့အတွက်သူတို့အသက်ကိုသူတို့ပေးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဟာထုံးစံပဲအဲ့ဒါဟီးရိုးလို့ခေါ်တယ်သူတို့သူရဲကောင်းဝါဒကိုမထွန်းကားအောင်စေအစိုးရခဲဆက်ဆက်ကသူရဲကောင်းတွေမပေါ်ထွန်းအောင်ချင်းသမိုင်းတွေတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုအများကောင်းကျိုးထမ်းရွက်လို့စိတ်တွေသူရဲကောင်း heroism ပါအဲ့လိုဟာမျိုးတွေတခုပေါ့ဗျာအဲ့လိုအများကောင်းကျိုးကိုရွရွချွချွနဲ့ထွန်းရွက်ပြီးအသက်ပင်ပေးဝန်းတယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးတွေပြင်အားကစားစိတ်တက်အားကစားစိတ်တက်ဆိုတာအဲ့လို အားသာစိတ်တွေမှာပေးတာအများကြီးရှိကျွန်တော်အားသာလုပ်လာတော့သိအားသာစိတ်တွေပါရိုက်ချိုးပြတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အရန်ရင်ကွဲတာကြားခဲ့ရတယ်မန္တလေးကကျဲစင်ဆိုတဲ့ညီမလေးဟာထိုက်ကွန်ဒိုဆော့တယ်ကောင်မလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လက်ထိုက်ကွန်ဒိုဆော့ဘူးတယ်ထိုက်ကွန်ဒိုသုံးနှစ်ဆော့ဘူးတယ်အဲ့တော့သူ့တက်ပုံလေးမြင်ရတဲ့အချိန်မှာထိုက်ကွန်ဒိုဝတ်ဆောင်လေးနဲ့အော်လို့သူအသက်ပေးဖို့မှာပေါ့လို့ तू ကအားသာငါတို့လိုပဲတိုင်ကွန်ဒိုသမားဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်လို့ तू ဖိုက်ရဲတယ်လေအဲ့တော့အားကစားဆိုတာဖိုက်ယုံနေမဟုတ်ဘူးဗျအရှင်ပြယုံနေမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်တွေပါပေးတာဗျအားကစားစိတ်ဓာတ်ကိုပါဒင်းတို့ကရိုက်ချိုးပြစ်တာ အဲ့တော့အကုန်လုံးသူတို့ရိုက်ချိုးသမျှကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကပြန်လည်လေးစားအောင်မှာက abstract တွေအများကြီးပဲဗျဟိုလန်ဒရာတွေအဆောက်အုံတွေမဟုတ်ဘူးဗျအဆောက်အုံတွေကနိုင်ငံကိုယ်တိုင်းမှာရှိတဲ့တင်ရသတာတွေကိုစနစ်တကျခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့သုံးဆွဲနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနေချင်းညာချင်း view ဆိုဆောက်လို့ရတယ် sky train တွေစက်ပွေးတွေကျွန်တော် sky scraper မျိုးမျိုးမိုးမျိုးအဆောက်အုံကြီးတွေဆောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးပတ်စံနဲ့လုံးလုံးမရတဲ့ပြဿနာကကြတော့အဲ့စံတန်ဘိုးတွေ respect တွေ ကိုချင်းစာတရားတွေ humanity လူသားဆန်မှုတွေအဲ့ဒါတွေမရအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုရှိတဲ့လူတွေကပြန်မျှဖို့အတွက်ရက်ွက်ထဲမှာအလုပ်လုပ်ကြပြီတော့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကပွဲရပြီးမှနှုတ်မဆိုရင်တစ်လည်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီ level တစ်ခုရောက်ပြီးသားလူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တစ်ချက်ပြောပေးမယ်အဲကိုဘယ် level ရောက်သွားပြီလဲအမ်ဘာလို့အထာရရှိလဲအဲဆက်သွယ်ချက်တွေကဘယ်လိုတွေလဲ universe ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲအဲကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကဘယ်အချိန်မှာဘယ်လိုရောက်လာလေးရှိလဲ အဲအဲ့လိုအဲ့လိုလိုချင်တာတွေဘယ်လိုရလဲအဲ့လို way power ကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မှာလဲ mind ပေါ့ it's all about mind um ဗုဒ္ဓကလည်းပြောထားတယ်ဒီအနန္တဆက်ကြဝလားအနန္တအနန္တဆိုတော့ infinity လားအဲ့လိုခေါ်မှတယ်အနန္တပေါ့အနန္တဆက်ကြဝလား universe အဲ့တော့အဲ့လိုလည်းပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က science ပဲဗျာဗုဒ္ဓက science ကိုအများကြီးပြောရတယ်ပြောရတယ်သူအနန္တလို့သုံးပါတာဟုတ်တယ် အကုန်လုံးကိုဒီ Einstein တို့ဘာလို့ theory တွေနဲ့ nuclear ဖြစ်ပေါ်လာပုံတွေအကုန်လုံးမှာလေ universe နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆက်ဆက်နေတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတော်တော်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်စိတ်ကူးပေါင်ပေါက်သလိုတပွားလုံးလေ့လာခဲ့တာ哦တပွားလုံးလေ့လာခဲ့တော့အခုတော့အားလုံးရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုတွေ့သွားပြီကိစ္စတိုင်းမှာကိစ္စရှိတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိကြတာကိစ္စတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily ဖြစ်တည်မှုဖုန်းတကောဝင်လာတာအစအဲ့ကိုသွားမလို့နဲ့မသွားဖြစ်တာအစသူနဲ့တွေ့မလို့ချိန်ထားပြီးပြတ်သွားတာအစ လင်းလက်မဲ့ဝယ်ပြီးသုံးသွားတာအစလင်းပြက်ကြသွားတဲ့ထက်ကိုမပါတာအစအားလုံးဟာဆက်သက်မှုရှိတယ်တခုမှကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ချောင်းငငယ်တဲ့ကနေပူငဲဆိုတဲ့ကနေတည်ဆုံးချိန်အထိဆက်ဆက်မှုမဲ့တဲ့အကြောင်းအရာရယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်ဆက်သက်မှုကုန်ရှိအော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အောင်တဘွားလုံးကိုပြန်အချုံကုန်ကြည့်အော်ဒီအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ငါဒါအရင်ဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ link ဖြစ်နေကျွန်တော်စောက်ရမ်းတွေးတာအဲ့တော့သိသွားပြီလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ live တွေอ่ะပုဂ္ဂိုလ်ဘဝတစ်ချောင်းလုံးအခုဒီညမအိတ်ခင်စဉ်းစားကြည့်အကုန်ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ် ဖြစ်ရတိုင်းအမှုမဲ့မဲ့မဲ့နေကြလို့ဆိုတာလူလည်းဘာမှမသိတာအဲ့ဒီသက်သက်မှုကို तू က figure out မလုပ်နိုင်ပုံမဖော်နိုင်ဘူးအားလုံးကိုလိုက်ပြီးဒေါ်လေးတွေလိုက်ဆက်မိရခြင်းပုံပေါ်လာဟာလို့အဲ့လိုကြီးတွေးလိုက်မယ်ကိုတဘောအားလုံးအဲ့လိုကြီးတွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဆွမ်းအားတွေကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကို level တစ်ခုရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော် live set လာကြည့်ပြပါအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တကယ်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကျွန်တော်တခုလုံးတကယ်လုပ်နေမလုပ်ရင်ထိုင်နေမဟုတ်ဖွာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် share နေတာ share နေတာ share တိုင်းလည်းလူတိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သိတယ် I know it ဘာလို့လူတိုင်းရ capacity မတူမတူအဲ့တော့ရနိုင်တဲ့လူတွေရသွားနိုင်မယ်အလင်းတွေ့သွားနိုင်တဲ့လူတွေ့သွားနိုင်မယ်ကျွန်တော် Star Stone ရေကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်နေရနေကျေးဇူးတင်တဲ့လူငယ်တွေလည်းဒီနေ့ရှိနေပြီကျွန်တော်သိတယ်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အဲ့လူငယ်တွေညီတို့ညီမတို့အရင်ချစ်ပါတယ်အန်ဒီတွေရောအတော်တွေရောဦးလေးတွေရောချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အမ်ကျွန်တော်တို့ seat for ဒီ little little love ဒီ seat လေး အဲ့ဒီအနည်းနည်းလေးတသေးလေး seat အစီအချစ်အသေးလေး little seed of love အဲ့ဒီအချစ်အသေးလေးအဲ့ဒီအချစ်အသေးလေးရပဲ miracle လို့ခေါ်တဲ့မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတဲ့တကိုးတွေမြန်မာလိုပြောရင်တကိုးပေါ့အဲ့တကိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာရဲ့အားလုံးရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရား little seed of love အချစ်အသေးလေးဘယ်ကိစ္စမှမဆိုအဲ့အချစ်သေးလေးကိုအရင်မွေးလိုက်အဲ့ဒါ အကုန်ပြေလဲပါအောင်အကုန်ပြေလဲပါခွင့်လွန်နိုင်ွားတယ်ချစ်နိုင်ွားတယ်ပြုံးပြနိုင်ွားတယ်အမ်တော့ကရင်ငြိမ်းွားတယ် inner peace inner peace ရအဲ့ inner peace ကဘယ်ကနေစတည်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ literacy of love ကစတည်ရအဲ့ဒီဘောတရားကြီးကျွန်တော်အဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေအားလုံးတွေ့သွားတယ်တွေ့သွားတော့အခုအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပြန် share နေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တောင်းအောင်ဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်နားတော့မယ်ကျွန်တော် um good night good night ပါအားလုံးပဲ um ကျွန်တော်လည်းခဏနားယူပြတော့မယ်ဒီနေ့လှုပ်ဆရာရှိတာအများကြီးလုံးအပြင်မှာတော့ weather ဒီနေ့မိုးရွာတယ်ရာသီဥတုအေးပြီးမိုးရွာနေတယ်အလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ပကံသူပကံသားတွေအတင်ထားပါ ကြော်ဖြက်ပါ ကျွန်တော်သိပါတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းအချိန်ပြည့်အားနေခေါင်းကြီးကိုအတုံးချပြီးတော့အလုံးလုံးနေပါတယ်ခေါင်းထဲမှာလုံးလုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်ထွက်ပေါက်တွေရှားနေပါတယ်အလင်းတွေရှားနေပါတယ်အဲ့ဟာတွေကိုလည်းပြန် share နေပါတယ် အမ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တိုင်းကျွန်တော်တိုင်းပြီကျွန်တော်ချစ်လို့အရန်လှတဲ့တိုင်းပြီကျွန်တော်ချစ်လို့ဗျဆိုတော့ဒါပဲဗျ this is star stone bye bye love you all